Apa khabar kawan-kawan subscriber dan uh, YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya di samping keluarga yang tercinta. Kali ini saya hendak berkongsi sedikit tentang Cold Steel SR1 Lite dan 2 Point. Ya, pisau lipat Cold Steel SR1 Lite ini adalah keluaran tahun 2020 tetapi baru kini saya mendapatkannya ya uh, langsung dari kotak ya, aksi pergerakannya untuk membuka dan menutup bilah ya amatlah lancar ya bila mudah dikendalikan uh, dengan hanya menggunakan satu tangan uh, kemasan bilah agak kasar sedikit ya pada sisi gagang yang dinamakan curve X ya dan juga pada bucu tepian bilah yang sedikit tajam ya tetapi dalam beberapa hari saja setelah menggunakannya Eh, saya mula dapat merasakan keselesaan bilah ya, pada tangan. Maklumlah ya kawan-kawan dengan harga yang mesra pelanggan eh, kemasan sebegini adalah sesuatu yang dijangkakan ya. Eh, walaupun begitu prestasi SR1 Lite sama seperti SR1 yang asli ya juga digunakan untuk kerja-kerja yang keras seperti bilah ini juga ya. Yeah. Mari kita buat perbandingan dari segi ukuran dengan dua bilah pisau dari Ontario Knife Company. Ini adalah Ontario Red 2 dan ini pula adalah Ontario Red One kedua-dua bilah ini menggunakan besi D2 ya. Eh, lihat kawan-kawan perbezaannya antara SR1 light ya dengan Rev1. Cuma SR1 light menggunakan besi baja HCR13 MOV ya. Bagaimana pula jika SR1 light dibandingkan dengan dua bilah pisau lipat dari cold steel itu sendiri ya. Eh, ini adalah bilah lipat Spartan ya dengan reka bentuk yang hanya kita boleh dapat dari cold steel sahaja. Inilah ketebalan SR1 Lite ya, berbanding dengan bilah Spartan. Ya. Uh, selain dari Spartan, mari kita bandingkan juga ya, dengan Formex Scout. Ya. Ini adalah bilah lipat kegemaran saya ya, buat masa kini. Uh, tekan kartu di atas sebelah kanan itu ya untuk melihat ujian form scout di luar persisiran pantai ya bersama kawan-kawan kita yang lain ya. Uh, kedua-dua bilas paten dan form scout menggunakan besi Austen A ya dan juga kunci triad ya untuk tujuan yang sama ya dengan hanya reka bentuk yang berbeza. Uh, berat SR19 adalah 193 gram atau 6.8 ounces. Ya. Seperti biasa, semua bilah pisau dari cold steel akan siap tajam dari kilang ya, untuk langsung kita beraksi. Ya, jika pada mata tanto ya, diasah dengan tajam. Jadi kawan-kawan, ha, jaga-jaga ya, -jaga, sebelum digigit mata bilah pisau yang tajam ini eh. Panjang bilah apabila dibuka 24 cm atau 9.38 inches dengan panjang mata bilah 10 cm ataupun 4 inches dengan serung utama menggunakan asahan kisar rata dengan serung sekundar. Gagang Grip X sepanjang 14 cm atau 5-3-8 inches dengan tulang belakang bilah ya, setebal 5 cm. Bilah memusat pada tengah gagang, ya, ah, klip tali pinggang pada bilah yang mengepit dengan kuat ya, pada kocik seluar dengan mampat sekali pisau ini tidak akan pergi ke mana-mana ya kawan-kawan dengan klip yang sekuat ini ya. Kunci triad uh, direka oleh Andrew Demko ya sebagai pereka utama bilah untuk cool steel ya dengan pin penyandal yang mengedarkan beban tegak positif dan tekanan negatif pada kunci dan terus ke gagang dan pelapiknya, ya untuk diserap secara berkesan ya membuat kunci lebih kukuh dan selamat ya walaupun dihambat dengan daya 400 pound kawan-kawan ya SR1 Light uh, tidak menggunakan pelapik walaupun demikian uh, gagang tetap mantap ya, selesa pada tangan dan mudah dihunus mata bilahnya ya, dengan berbagai cara ya. terima kasih kawan-kawan ya, kerana menonton video bersama semoga kita bertemu sekali lagi nanti pada video-video yang akan datang